चाहिँ यति राम्रो अहिले ठुलो छ तँ ठुलो छ हो सबैजना अब आउँदैछ यति उहाँको त लामो पनि छ मोटो पनि छ यो उहाँ त हेर्नु

नमस्कार मेरो नाम गणेश हरियाल पुवनापा वार्ड नम्बर तेह्र थुम्का सात पसल बयरको बोका हो मैले बिहारको लिएर आएको यसले चाहिँ यो माघ छब्बिस गतिको हो अहिले चाहिँ एघार महिना पुग्यो पुरा पुगेर बाह्र महिना लाग्छ अब छब्बिस गतिबाट छब्बिस गति लाएर आयो पुसबाट अब तपाईँको चाहिँ एक वर्ष ला भनौँ न छब्बिस गतिबाट यसले चाहिँ बिसवटा बाख्रालाई सर्भिस दिएको छ अब यसलाई चाहिँ बिहार खोल्नेलाई चाहिँ बिहार पाल्न खोल्ने बाख्रामा खोल्ने यस्तै बिहार राख्ने मान्छेले चाहिँ राम्रो उन्न जातको हो यो यसको भाउको ट्याग नम्बर पनि छ मैले यसको बिमा गरौँ होइन बिमा गर्दाखेरि बढी पैसा लाग्ने त्यही भएर बिमा गरौँ छैन मैले हामीलाई स्वास्थ्य एकदम भुकुल एकदम स्वास्थ्य छ योलाई चाहिँ अब बिहाडको लागि कसरी बिहाड खोज्नुभएको छ भने मेरो सम्पर्क नम्बर यही यसमै पाइन्छ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसको अन्दाजी वेट कति जति होला अन्दाजी तिम्रो यसको सत्तरीको आसपास छ सत्तरी पचहत्तरको आसपास छ चाहिँ यसलाई छेड्न हुन्न नगिजाए हान्दैन ठिक छ नाम जमुर यसको नाम जमुर राखेको है दाडी मुछ यसको है अहिले चाहिँ त तपाईँको बोयको बोका हो